山甲永的坡，一个人不知飞去叨位，一个城市无爱我的姑娘，我感觉社会对阮真公平，日头啊，伊着袂。 靠落去，我一个人躺伫咧我的眠床顶，看着我空白的天空，想着我今仔的生活，伤心的城市，我就要来离开。寂寞的风吹着，寂寞的人，着伤的散开。 无温度的城市，后受的社会，悲难来离开。寂寞的风吹着孤单的人，暗暝我要散家烟。我爱的姑娘，你若是爱我，咱就来离开。